こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアッキですはい、今日一緒に勉強したいと思った曲は清水翔太と高野カツンコルです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 この曲は清水翔太さんが3年ぶりにリリースする9番目のアルバムのリードトレックになります清水翔太さんとタカさんは去年の6月この2人を中心に高校した RE というプロジェクトを一緒に行いながらもっと仲良くなって今回は清水翔太さんのオファーに タカさんが快い回答をしてついにこのお二人の正式なコラボが実現することになりましたこの MV には一般的な職業についている自分とアーティストとしての自分それぞれ演じてどんな人にも空境を乗り換えた先に必ず 輝く瞬間があるという希望を込めたメッセージが表現されている MV になりますそれで今日の観戦ポイントはそれぞれの自分の苦境より全部乗り換えた先に輝いている自分を想像しながら見ることになりますさあ行きます 이건 딱 원오프 그 분위기 아, 어, 처음에 딱 기타 소리가 그지 뮤비도 그래요 약간 어떻게 시작하는 게 음. 되게 오랜만이지 않아요 이렇게 통기타 하나로 시작해서 감춰라고 시작하는 거 음, 히트한 곡 중에서 아니 드라이필러 같은 곡 아닌가? 그 제가 좋아하는 두 가수가 같이 뭘 했다는 것 자체가 되게 음. 그치 이게 기념이 될 만한 음. 살리면서 밤에 이런 진짜 행복한 샷저 아. 쓸쓸하고 음. 연기도 잘해 <laughs> 둘다 연기 되게 잘하고 아이 두 그림 그러니까 이두 그림이 보고 어. 싶었다고 그러니까 두목소리 따로 들으면 되게 안 어울릴 줄 알았거든요 되게 잘 어울려가지고 的なことを見せて、うん、後で舞台からなんか見ていることをなんか見たらなんか夢を叶うようになんか 願っている歌詞だと思いますやりたくないけど自分がやらないと多分世界がもういけてないから、まあ、我慢して私がやれるよの感じの歌詞があるんですけどその歌詞見てああ僕は自分だけでなんか考えたかななんか思って少しなんか世界のためにみんなのためになんか考える時間ができましたすごい歌いのに難しいことだと思います、た。いつとも派手じゃなくてメロンをすごい繰り返されて純粋な単純なメロディー でこれをよく聞こえるように歌うのは本当に難しいことですショートアとタカだからそうですね <laughs> 僕はこの曲を今まで聞くとちょっと単純さからくる寂しさとか深さとか感情の溢れ方がちょっと悲しく感じました絶対わざとだと思うんですけどある程度空間を空けといたのが、うん、寂しいを表現したような気が確かに これから高野なんですそうだよこれ許さない아 음, 어. 어. 머리 내리고 있으니까 너무 눈이 사슴 같아가지 음. 울것 같아 음. 이 소리 소리는 아 짐승이 한 명이고 눈은 사슴인데 네. 목소리는 짐승 남자 아이 어, 장면 진짜 예식장 같은 아, 어, 오케이. 우리 또 우리도 같은 외국인 노동자 입장이잖아. 그렇지, 어, 그렇지. 사실 지금 우리 어. 외국인 노동자지 뭐. 어. 아, 딱 노래를 할 때 보면 윈니가 이게 딱 보이게 딱 부르잖아. 아, 네. 아 그게 발성 연습할 때 이런 연습을 많이 아, 네. 시키는데. 자연스럽게 웃으면서 노래 부르는 법이 몸에 배어오는 거. 음. 해야 또 뭐 고음도 그렇고 뭐 피치가 잘 떨어지게끔 하기 위한 방법 중에 하나지. 아, 다시 일어나. 감성적으로 안정되어 있잖아요. 노래는 뭐 당연히 안정돼 있는 거예요. 감성적으로도 안정되어 있는 게 약간 나도 겪었으니까 너희도 괜찮아 이렇게 위로하는 게맞 아이 아 기타 소리 이 기타 소리가 위로해 와 진짜 이건 끊을 수 없어 와. 이건 끊을 수 없어 계속 듣고 싶어 와. 진짜 어떤 음악 먼저 성공한 선배가 지금 이런 시, 시국에 힘들지만 참아 같이 하자 내가 노래 불러줄게 가사에 그런 게 있거든 와 힘든 사람 나한테 와 내가 노래 불러줄게 가 있거든 어 정말 오늘도 이렇게 될 수 있어요 어, 아 진짜 닭살 돋았어 아, 지금 존나 멋있다 이걸 보고 있는 나도 저렇게 될 것 같은 그런 막 희망이 막 오는 것 같아 아. 우리가 뭐 객석에 앉아있고 음. 선배님들 불러주는 맞아 맞아 지금 너네 좀 힘들지? 참아. 조금만 있으면 우리랑 같이 커팅샵 할수 있을 거야. 막 이런 느낌이 있어. 어. 아까 말한 게 있네. 여기서 옷이 계속 막 스타의 음. 옷이 됐다가 입반지 옷이 됐다가 그거야 그 맛에. 아. どうでしたか この MV の演出がめちゃくちゃうまかったと思います、僕アーティストの自分が観客席に行って台の上に一般的な職業の 自分がいるそれだけでめちゃくちゃびっくりしました、うん、みんなそれぞれ自分の物語の中に自分が主人公で生きているって言いたかったかなと思って、うん、それでみんな自分の物語の中で輝けると思いました、それでなんか僕がもっと癒された気持ちにします、ありがとうございます 今日もこれ終わったら僕はライブするに行くので自分の人生で本当に幸せな時間本当に待ってるいるカーテンコール知っているんじゃないかな思って今の瞬間にも本当に大事なタイムだと思ったから本当にこれ感じれることをあげたことが本当にありがとうございます僕もマジ僕たちの物語だから、うん、 が癒されるし、カ가ンコールは舞台が終わった後でなんかもう一度出て感謝の気持ちを表すためにすることじゃないですか、だからあ僕もなんかいつか妻になれるまで頑張らなきゃ、うとなんかやる気がもっとできる時間になりました、ありがとうございますこの曲を聴いてあでもこの2人の 今まで社会とか時間の経験を淡白にちょっと上限してくれるっていう感情は誰も勝手に真似ができないかな結構癒されましたメロディーとボーカルが目立つ曲で福島の学校生の中でメッセージを大事にしてる曲がここまでバズるのは本当久しぶりだと思いましたそうですねみんな今もし大変な時がある人たちはこの曲を聴いて一緒に PR テッド頑張りましょう